di anu mania apa ya banjir ya gampang tapi ini nomor saya satu hari kagak dekatnya coba hei hei ini kan di pinggir